Salut! Astăzi vreau să, să vorbesc despre a căuta. Um, tocmai am avut uh, cursul de improvizație la mine acasă cu niște copii superbi și uh, sunt foarte bucuroasă să, să fi fost în energia lor. Um, și o să improvizez puțin despre a căuta. Pentru mine a căuta înseamnă a căuta, nu și a găsi. Ehm, deci, ehm, nu mă interesează dacă găsesc acel ceva pe care îl caut. Poate mă interesează, de fapt, dacă îl găsesc, dar nu este atât de important să-l găsesc. Important e să-l caut. Ehm, Aș vrea să știu ce înseamnă pe harta ta a căuta. Nu, nu aș vrea să-mi dai răspunsuri corecte. Nu aș vrea să-mi dai răspunsuri uh, din Dex. Aș vrea să îți aduci aminte o amintire sau ceva, o imagine, să faci o metaforă despre ce înseamnă pentru tine a căuta. Ceau!